ビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリはいめっちゃ噛んだはいというわけで今月もですね電撃プレイステーションさんの紹介をするイルハートことデイハートでーすビリビリビリビリビリいやなんかねあのねあのね前回の挨拶が不評だったらしくねあのスタッフさんがね考えてくれた挨拶 8月28日発売中の電撃プレイステーションを早速見ていきたいと思います電撃大好き電撃大好き電撃今月の表紙はこちらじゃかじゃかじゃかじゃかじゃーんモンスターハンターワールドアイスボーンが いやイルハートねゲームあんまり上手くないんですけどこういつもね見てて面白そうだなーって思ってるんですよいやこういうのもね練習していつか実況できたらいいなと思っておりますはいまあ、ともかくね初めはこちらからじゃんもうすぐ電撃ネプの回この後より100回目に向けてボリューム ということでね、えー、特別企画が進行中だとか皆さんからグッズのアイディアを募集もしておりますのでぜひ投稿してみてくださいねいやーイルハートのグッズが欲しいとかはねあの弾かれる気がしないでもないんですけれどもねあのぜひぜひ送ってみてください <laughs> はいさらに新コーナー「ネプテューヌ」シリーズ「まるのセリフ」というコーナーもバック いやーなんかねみんなが感じたネプテューヌシリーズに登場する各キャラクターの印象深い名台詞っていうのをね迷子を募集していきたいと思いますいやーいるハートはねいるハートはねあのであの ょう仕切り直して次でいきましょう次はこちらじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃーん電波いるコーナーではフィギュア付きの OVA ブルーレの電撃スペシャルパックを紹介しますフィギュアの原型はですね電撃ネップの回で紹介をしていますので合わせて UJET でございますいや電撃スペシャルパックにはですね書き下ろしイラストをあしらった 添い寝シーツが付属します電撃屋でねこのほか購入特典としてタペストリーポストカードを付属しますので気になった人は電撃屋を要チェックでございますそして次はですねいつものイルハートコーナー お仕事ぶりをレポートということでねいやーさらにねあの開発中らしいゲームの新スクリーンショットも出ていますのでまあねそろそろね来月あたりあのなんかあるかもないかもらしいんですけど <laughs> いやーなんかねあのあれですよ気のせいだとは思うんですけど今回なんか何失言が多い気がしなくもないような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 1ヶ月夏休みあったら、え、これ前回のネタじゃないですかえ、っていうか、あの、あれですわ、あの、そもそも、イルハートの夏休みはもう終わりましたけど <laughs> えー、なんだろう、1ヶ月遊びがあったら、えー、あの、毎日違うアイスを買って、それを 朝ごはんにする <laughs> それぐらいしかもう楽しみがない以上はいおりは